Os pelos tudo subiu aqui. Nossa! É isso que vocês vão ver isso em física três, né? Mas eu não senti nada eu não tenho nada. Olha, tá frio, tá, tá sentindo aí? Né? É, Olha isso. É, isso aí, por exemplo, quem tem um cabelo comprido, fino, assim, né? Se chegar assim no cabelo... Na a ideia é a seguinte, né? Você tem lá num. Você coloca, a pessoa sobe num local isolado, né? Para não perder energia é, através do faiscamento mesmo. Você perde energia. Ou através do próprio sapato, né? Se não for